Karınlama фотоаппарат, песок летит. А ему песок нипочем. Мимо 12 стабилизация. Мы выходим с этого прохода. Заправляемся. Пожалуйста, проходите на посадке. Пожалуйста, проходите на посадке. Пойдемте. Хорошо заправились. ジャイアン